انا امه شايفه معايا تعال تعال تعال يا سوري تعال تعال الله يلعن ام المكدوس اللي حدك على اللعب هنا تعال لك بدي صرف لك كميات كبيره بس العاب مثل الاوادم يا زلمه لك شو هالكلام لك انت والله مالك زلمه لك انت بتقربوا لهذا ابو بطيخه شو اسمه يا ربي